ਅੱਗੇ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਫੈਦੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ